はですね行かれるエムでド M と組むんですよこれド M ラーメンっていうのとド M 盛り合わせっていうのをいただこうかなと思っております割と昔ながら系の中華そば系これあれっすねちょっと懐かしい系のラーメンかもしれないですうんうんうまっねどうもマックスです今回は私ずっと昔から思ってたことをオープニングで話したいと思います 人間というのはですね右脳と左脳があるようにそう朝と夜があるように太陽と月があるように男と女がいるようにそう S と N があるんですね <laughs> ちなみに僕は表面上は M で実はド S です誰と結構本当にごめんなさいマジでここは使ってねはいというわけで私、えー、長野県は、えー、白馬ですね革命期間東方 からないかなもう見えるんですよそこにあるんですよ駅のラーメンお好み焼き定食のはい絵画の絵に夢と書いて M さんこちらにお邪魔させていただいて本日はですねこちらメニュー見ていただくとこちらのまああるじゃないですかこうラーメンとバーとか、ね、餃子定食だとかこう、ね、肉玉とかこのこれはお好み焼きの鉄板あるんでねなんですけどここ見てくださいここ100馬力械こちら100馬力械オリジナルで「イカれるエウでド M って生むんですよ ド M カレード M ラーメンド M 盛りライスってあるんですよ、まあ、僕は夜は S なんですけどこれド M カレード M ラーメンド M ももうちゃいますよ僕は夜に限りド S なんですけどここあダメダメ <laughs> えっ、とド M ラーメンド M 盛りライスってありましてで今回ちょっと特別にこの100力会さんにご紹介いただいてこの会の人じゃ食べれないんですよ特別にご紹介いただきそしてこちらの M さんにご協力いただいて今回はこのド M ラーメンというのとド M 盛りライスというのをいただこうかなと思っておりますなんとなくうっすら聞いた感じだとそこまでのバチコンではないようなこちらをいただいてみたいなと思うマック鈴木はスですは。これダメこれダメこれ使ったらいいですよ あのー、なんとも言えないですねじゃあ本日はレッツイーティング2パターンります果たして僕の目の前にいるカメラマン兼編集の T さんがどっちを使うのか両方を使うのか分かりませんが両方パターンやりたいと思いますそれではまず1個目、はい、ド S の方いきますレッツピシピシピシピシピシピシうららピシピシピシピシこれあの皮のムチそれでは参りだと思います Let's! ね僕ですかじゃあいただきますでこれなんですねド M ラーメン、ちょっと見た目はなんか普通の醤油ラーメンにあのー、辛みのネギ茶でって感じなんですけど と行ってみたいと思いますすっきり系結構優しいそんなに醤油のきつさもない割と昔ながら系の中華そば系ですねなんかはいメニューのなんか「ど」っていう怒りっていうのは今のところ感じないです <laughs> れるべきですか、うん、これあれっすねちょっと懐かしい系のラーメンかもしれないです食堂のラーメンちょっと近いかもしれないああはいはいはいはいわかりますわかりますうんうんこれうまあ辛くなるこれね、はい、どっちかというと 麺とスープは M でこっちはド S ですねあそっちにド S 要素あるんですか多分ここで完結してます S と M が S と M であこれいいバランスかもしれんマジでうんうまうまこれがド M 盛りライスですよこれだって多分1人前とかの中華そば用の多分丼じゃないですかもりもり 間でも思ったんですけど米やばいっすね米めちゃくちゃうまいこれはパワーつくなこれは100万バリルのパワーつきますね な味がするわこれ多分なんですけどちょっと腹ペコな育ち盛りの人だったら多分食べれると思いますこの量は結構モリモリですよねモリモリムタム食べれますよ味付けは結構シンプルなんで けねぎマジでうめえ食べたことあるようでないこれは辛っこれなんでちなみにド M って言うんだろうああ確かにね多分 M さんが M にかけてるはかけてると思うんすけどド M なんてもうねそういこじゃないですかあ分かった辛いから舌が ビリビリくるから辛いよっていう意味ですかねわかんないけどどういうものと怒るのどうだしそう怒れるですちょっと聞いてみますうんこれ気になるマジでであのこちらの焼き物もあるんでしょうねお好み焼きとかで鉄板の上でも全、然食べてこういう感じでらしいですあのテーブルだけの食もあるんですけどこちらでもこういうお食事全然普通みたいですね ルあるかもしれないそうなんです詰まってるんですよねねあ醤油のスープのいい匂いがここまでてます、うん昔昔懐かしいですよ、うんちなみに Y さんのあのあだ名募集しますので見た目は僕より下が高いです180何センチあって 昔はもうなんかモデルさんでしてね今ロン毛なんですけれどもでこうやってやると僕なんかよりもよっぽど侍っぽいです正直ルックスまあ、平たく言うとすげえモテそうだなって雰囲気でしょ <laughs> でおしゃれゴリちゃんはもうゴリちゃんですね <laughs> 僕含め あのクルーみんなね結構体格いいんですよ背がでかくてマックスさんも Y さんも僕も全員180超えてますねえゴリちゃんいくつなんですか身長あ一緒だ一緒やみんな硬いですあのー、ゴリちゃんはあれですよあのセダンであのフロントガラスの中のところにここにモフモフ引いてブーンってこれ今お願いしますよブーンって あぶぶぶーんっていうのが好きな人ですあとおじちゃんも欠かせないですね持ってきたでしょ説明しようお Y さんが天の声 Y さんが実は、はい、さん一度火事にあお店代ってそれを再建するときに力を貸してくれたのが百0機械の方々でそういうストーリーがあるんで 社長さんたちが集まって作ってるのが100倍機械でおおさんを再建するっていうことでその時に力を貸していただいた人たち用のメニューでこれを作ったでなぜ怒りかっていうと超いいストーリーはいその中のメンバーの男性がつけたので理由は分かりません、ね、 <laughs> そこないんだそうなんですねでもめちゃめちゃいいお話じゃないですか、うん、以上ですありがとうございますへえ 役割機会の皆様の力があって再建にこぎつけることできたお力添えもありでやっぱり助け合いなんだな、ね、ちなみにあのゴリちゃんは鬼パリピでございますんで鬼パリピでございますんではい なんで3回目に向かってでもなんか俺さっきからずっともうずっと思ってたこと言っていいですかいいです Y さんの表現が難しいあ分かるっすちょっとねどういうだからゴリちゃんもゴリちゃんじゃないですか Y さんはちょっと分かんないんですよまあもっと平たく言うと代表なんですこの侍のそうですねあの社会的な意味で、うん、あ分かりましたあの Y さんのあの特徴としてはあのね本当にマジでごめんなさいね言い方語弊があるかもしれないけど遊び心満点なあの大人なんでもうもっと平たく言うともうクソガキな感じですノリはノリはなのですごいフィーリングが合うんですよただむちゃくちゃイケメンむちゃくちゃイケメンあれが多 多い、要素めっちゃ多い一言で言うのが難しいというかあと大食い早食いが大好きそのこの「サムライチャンネル」はここから始まってるんでねこの Y さんと僕との出会いから全てが始まってますね 集しますんでよろしくお願いします本当にコメント欄でも何でもお願いしますなんか、はい、バカバンド、にできそうな人ですね ことないですかあのスラムダン書いてるああスラムダンはいてるザ・サムみたいなうん本当出てきそうな感じの人なんかねアメ車欲しくて買いに行ったらそこで働いてそうな感じ <laughs> 完全に俺の偏見ですよあでも分かるかもしれないですなんかノリで あここで働いていいっすかみたいなそうなんか働いてそうな感じ「でしなさや」みたいなあ働いとうやみたいなアメリカな感じな楽しみだなどんな子がやってくるのかな もっといっぱいいたことあるんですけど諸事により言えませんほぼほぼピースほぼピース多分マックスさんどうせピーなことしか言わないいいですかこのチャンネルは健全なチャンネルですからね <laughs> シェットルねなちなみに僕はド S です、はい、夜は、 <laughs> 夜は、 これ大丈夫かなこのチャンネル本当にまあ多分大丈夫ないですけど大丈夫じゃないですか大丈夫ないけど大丈夫で、100馬力屋の方これを来店された時に召し上がる方もいらっしゃるわけですよね結構量あるね食べ進めると分かるスープの下ががっつりということは 宅配理解の皆様は懐も胃袋も心も全部大きいってことですねうまいこと言いますねはいいやでも素敵だわなこのストーリーは助け合いですね助け合いでも名前を付けたのは完全にノリですよね どうなんでしょうねもしかしたらなんかあるかもしれない噂によると兄貴らしいですぽ <laughs> い兄貴兄貴みたいですつけたのは兄貴100馬力なんですかそうですこれはもうちょっと編集で カットするかどうかわかんないですけど兄貴って方がいらっしゃるんですよマジで兄貴なんですよすごいんですよマジでマジで兄貴っすマジで男気あふれるというか男気あふれるいろんなお料理だったり食材のご手配等々もしてくださったりともうどんなことがあっても 兄貴がいれば大丈夫みたいなそういうオーラを持ってる方ですよね本当の兄貴って感じあすいませんあの俺流というか、うん、そのなんか変なあじゃなくてしゃいこれいっちゃおうかなあどうも かなり減ってきましたねはい麺は多分ほぼほぼいやこの辛ネギチャーシューうまいなバランスが取れてますよねやっぱすごい素朴なというかシンプルな中華そばにラーメンに正直今バランス取れてますねの時に S と M の話が出てくるんだなと思って思考が完全に汚染されておりました ゴリちゃんどうしたゴリちゃんどうしたゴリちゃん白馬の気候がそうさせてるのかなあそれはありますねでゴリちゃんあの、はい、山並さん以前撮らせていただいたトマホークのガーリックライスの山並さんであのみんなにあのー 何してっ何これ今の絶対カットしないでくださいね僕のね今ねリアルなリアクションがね、はい、あの <laughs> すごいあのああああ あの <laughs> あの何ていうんですかあの猫につままれたヘビだなんだっけなんだっけなんかあるじゃないですかひひカエルにつままれたヘビでしたなんだっけなんかあるじゃないですかカエルにつままれたヘビはやべえヘビににらまれたカエル、うん、みたいな感じだったと思うんですよ僕多分何が起こったの <laughs> Y さんぶっ込んできたわマジで本当にありがとうございますこちらに、はい、あすいませんありがとうございます一応じゃあちょっとスープ飲むかもしれないんでとりあえず一旦これで、ここからはネギチャーシュー丼と向き合いたいと思いすあそっちなんだカメラうおはい今日大丈夫ですかふざけすぎじゃないですかあ大丈夫ですいつも通りです大丈夫ですか通常です <laughs> 通常運転なん全然通常運転うんなん美味しいっすよ絶対美しいっすよその量でもまあまあありますよねえちなみにあのお話できる範囲でいいんですけどゴリちゃんってあのどこ出身なんですか僕富山です富山近いですよ北陸ですですですです富山ってあの氷見の寒ぶりとかあのアメリカの方のあの ホタルイカとか有名なとこでしょ白エビとかそうそうそうそう白エビバーガーとか有名で昔ちょっとね富山行ったことあってあ本当ですかあそこまあ魚介と米はうまいっすねやっぱり海鮮いいですか美味しいですね新潟に負けますからえ僕、はいはい、富山行ってびっくりしたのがお米がマジでうまかったんですよ美味しいですよね米やっぱ美味しいですかうんデフォルトで美味しいです ちの家庭、まあ、おばあちゃんが畑やっててで米も作ってたんですけどそこも普通に美味しかったですあれ一回聞いたことあるんですけどその土地で取れたお米はその土地の水で炊くのがいいって聞いたんですけどやっぱそれ美味しいですかああでもあるかもしれないですねもちろんその去年の米とかあの保存が効くやつとかあるんですけど、うん、やっぱりこう取れたてっていうんですか、うん、それをその年の水で食べるとやっぱり美味しいですね なんか記念事とか結構そういうふうに食べますうんいつか侍でも行きたいですねうん塩リバーガーとか美味しいですよ行きたいな個人的には寒ぶりも行きたい寒ぶりは間違いないですあと昆布昆布締めってご存知ですか昆布締めですか、うんヒラメの昆布締めとかのあそうそうそうそうまあイメージで言うと昆布に まあ、刺身を昆布でバーガーしたみたいな、うん、それを、まあ、あの醤油とかにつけてで、まあ、ご飯として食べたりとかすごいこう昆布の、まあ、香りとあとちょっと納豆のみたいなネバネバというかうん相ってすごいご飯進みますねあれは割とポピュラーですかメジャーに食べられてるメジャーです昆布締めは昆布締め昆布を締めるかで昆布締めですもしかしたら視聴者の方でもしてらっしゃる方も いらっしゃるかもしれないですね。ぜひコメントの方お願いします。はい、すぐ行きます、ね。ごめんなさいね、すみません、ちょっと、っとやりたかったことやりますもん。ごめんなさいね。良きですね。もうね、もうダメなんですよ。それで書くのと超美味しいですよね。ね、たまんないですよね。基本的に僕もう偽れないんで。 <laughs> やりたいことやりたいんで、もうやっちゃいます。 っだけネギ切ってるところをたまたま見れたんですよお母さんが来てるとこシーン見れて、はい、めめちゃめちゃなんかねなよどみもなくバババババババって切っててこの厚みじゃないですかこれも完璧っすね、程よい歯ごたえとあの辛みとか残りつつでも今年はまでは残らないけどこの厚み、うん、熟練の技というか本当だった僕ネギ好きなんでそうだよマックスのネギ大好きですよねうん 野菜の中トップ3に入りますね他の2つはナスとはあなるほどナスと一個はわかんないですトップ2でいなんでトップ3にしたんですかなんかわかんないけどうんがナスにすね漬物にしても美味しいですし天ぷらにしても美味しいしうんきゅうりかなあきゅうり入りました今うん そびふりかけちょっとおつゆにぶっかけちゃってあれなんですけどはいはいはいはいあったのちょっとせっかくだからちょっとだけ欲張ってやっぱ長野といえばねわさびも有名だからわさび有名ですね e ビバ r y b o d それ what's す B <laughs> がないですなんでね ご悪のり方これあのゴリちゃんの影響もかなりありますから、ね、あ僕ですかえ何言ってるんですか当たじゃないですかだってお水をみんなにお水飲み出しいますって時にお水欲しい人プチャ偏差っていませんよ誰も <laughs> 本当にすごすぎですよ本当にもう何も考えず発言しましたねもうそういうなんか前面いるかな ねちょいちょいはんでくるよくべったなでも喋りつつもスピード 全然変わらなかったですねうまいっす、サラサラ入っちゃうでもあの僕結構素でさっきのこの百馬力さん 配り機械さんのお話結構ジーンときて、結構そういう話好きなんですよなんかこう僕もこの100割機械さんがだけは食べれるこのド M シリーズ食べて少しでもこの M さんに100さんがこう困ってる人がいたら助けれるようなちょっと広い心の持ち主になりたいなと結構素で感じましたねそんな思いにさせてくれたこのラーメンと僕はライスでしたありがとうございました